लोग अपने लगा देंगे थोड़ा

在这边呢，对吧？ वाले सोलह करवा लेना है सोलह करते बता दो आप बोल दूंगा बाबू दूर है खाने के लिए भैया

টক জল দিয়ে দিব